अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बन के प्यारा गे मन के प्यारा गे जाना भूला गल ही बचपन के प्यारा गे जाना छोरी के गल ही गे के गल ही गे के गल ही ससुरार गे के गे गाना छोड़ के गल ही गे खेलत रही पुल पर सब खेला खेलत रही बगल के स्कूल पर गे जान भुला गलही हमारा से मिले खाती आवत रही पुल पर सब खेला खेलत रही बगल के स्कूल पर हमर जिंदगी तू कला ही बेकार गे हमर जिंदगी तू कला ही बेकार

कैसे भूलबे गौतम के संगे जाने शादी रचाइबे मुकेश लेके आई तो चार चक्का मुकेश लेके आई तो चार चक्का जाना छोड़ के ससुरार गे